اللهم صل واهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فارفعه بحرمتهم ربي ففعل ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على الحسنى بحرمتهم ربي ففعل ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على صل عليه وسلم ربي فارفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فارفعنا ببركتهم حرمتهم اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل على الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على يا ربي صل عليه وسلم ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فارفعنا حرمتهم اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل فارفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فارفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم اللهم صلِّ على